assalomu alaykum uy proyekti ishqibozlari va youtube ishqibozlari bugun sizlarga 13 14 uy proyekti bilan tanishtirib o'tamiz qanunda videomizni boshladik bu uyimiz mana ko'rishingiz mumkin zaborlari ham qilingan ko'rishingiz mumkin oltilik oblitsovkadan ya'ni oq rashibka juda chiroyli tarzda terilgan mana ko'rishingiz mumkin aziz do'stlar uy proyekt ishqozlari va youtube ishqozlari uchun udar proyektlarni chiqarishda davom etamiz aziz do'stlar yoqsa layk yoqmasa dizlayk o'z fikringizni kommentariyada qoldirishlaringizni so'rayman biz unda videorolikda davom etamiz bu uyimiz mana ko'rishingiz mumkin oldi fasad tarafi bu fasad tarafda ikkita katta deraza tashlangan va tepada fronton bo'lgan fronton bu просто vid uchun u tepada yashash uchun sharoit yo'q просто uyni video uchun fronton qilingan ana oldini ham ko'rishingiz mumkin qirq kolonna ikkita ko'tarilgan ikkita kolonna ko'tarilgan va tepaga plus kolonna bir yarim metrlik kichkina fronton terilgan bu ham video uchun aziz do'stlar kichkina chiravishcha mana koridori bu tarafimizda ko'rishingiz mumkin bu taraf ham kattagina nafis bor aziz do'stlar bu videoliklarni sizlarga yoqayotgan bo'lsa do'stlaringizga подписка qilinglar aziz do'stlar uddor uy proyektlarini chiqarishda davom etamiz kimga qanday uy proyektlari yoqsa shu kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rayman va men sizlar uchun shunday proyektni qidirib topib video qilishga harakat qilaman aziz do'stlar qo'ldan kelgancha mana bu aziz do'stlar bu videorolikimiz davom etmoqda oltilik облицовка ya'ni sasan staranziga ham ko'rishingiz mumkin qandaydir nima vidlar berilgan vid va aralashtirilib terilgan har xil mesda asta qora navistagimizga uchta qirqlik kolonna terilgan ko'rishingiz mumkin aziz do'stlar mana uyimiz tepaligi uch metr ровно aziz do'stlar radiga sanaydigan bo'lsak oltilik облсовка qirq ikki rad bo'lyapti aziz do'stlar oq bel rashipkamiz yetti santimetrlik shop ko'rishingiz mumkin azizlar aziz do'stlar 7 8 shu atrofda shovimiz mana ko'rishingiz mumkin qanday chiroyli tarzda nima qilingan sizlarni orqa tarafidan tanishtiramiz bu videoroliklarimiz bizni qo'llab quvvatlaydigan aziz jigarlarimiz uchun mana bu orqa tarafi aziz do'stlar orqa tarafida ikkita derazamiz bor ekan bir yarim metrlik ikkita deraza bor ko'rishingiz mumkin aziz do'stlar aziz do'stlar bir e'tibor bering qanday chiroyli tarzda облицовка nima qilingan tasvirlashga tili ojiz aziz do'stlar bunday качество sifat bilan nima qilingan ugullari как обычный стандартный ya'ni o'zimiz tilda aytganda шахмат, bittaga bitta shaxmat deb kuydiradi mana ko'rishingiz mumkin dadimiz aytib o'tgan bo'lsa qirq kiradi egasidan ma'lumot olishimizga ko'ra bu kolonnalari ko'pligi uchun frontoni borligi uchun 19 poddon kichkina g'ishtdan ketgan ekan 19 poddon kichkina g'ishtdan ketgan ekan aziz do'stlar 13 kontur proyektimiz bu tarafimizda kichkina vannani fortichkasi bor zaborlar ham udar tarzda qilingan mana ko'rishingiz mumkin qanday качествоda как положено связка uchun turbaga joy tashlangan mana ko'rishingiz mumkin Varet qilingan u yoqqa ichkariga turba temir tashlab mana chiqib turibdi hozirsa sizlar uchun uddar yuraklarni chiqarishda devam etaman bizdan yiroqlashmang aziz do'stlar kommentariyada o'z fikringizni bildirib qolishingizni so'rayman kamchiliklar uchun oldindan uzr so'rayman aziz do'stlar mana qanday chiroyli tarzda tashlangan ko'rishingiz mumkin aziz jigarlar bu oldi fasad qismi yana qaytarib o'taman har xil videolarimizda do'stlar bir xilda ichki proyektlarni ko'rsatamiz xonalari qanday nima qilingan bu uyimizni ichki proyektlarni ko'rsatmaganimiz sababi xonalar qulangan ekan shu sababli aziz do'stlar ichki breyklarni ko'rsata olmadik uning uchun ham uzr so'rang keyingi videolarda ko'rishguncha xayr biz bilan ham birga bo'ling biz siz bilan oxirigacha uy projektdan chiqishda davom etamiz qani unda keyingi videolargacha xayr